टू शो सिंपल कैसे हो आप सभी लोग वेलकम बैक टू तो गाइस आज की वीडियो में आपकी गेमिंग वीडियो है और वीडियो है गाइस बिकॉज मैंने आज की वीडियो एक छोटी बात अनाउंसमेंट करनी थी अनाउंसमेंट बात जो भी कर वो करनी थी गाइस मुझे मैं तो तो तो थोड़ी कम वीडियो चाहिए ओके गाइस मैं शोर स्टार्ट हो गई क्यों क्यों क्यों गाइस क्योंकि गाइस आज हमारे जो है गाइस आप लोग बता सकते स्कूल जो है ओपन ओपन होंगे आप लोग मेरी वीडियो देख पा रहे हो गाइस आप लोग की स्कूल ओपन हो गए भाई कुछ की तो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए भाई हमारे भी गाइस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं मेरे जो एग्ज़ाम हो गए वो स्टार्ट होने वाले हैं गाइस तो गाइस तो मैं एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं गाइस गाइस तो मैं जो गाइस थी वीडियोज़ बना पाऊँगा कुछ मैं बना के रख लूंगा पहले से कपड़ा पड़ा हुआ है तो गाइस मैं जो मुझे भाई मैं कुछ वीडियो बना लूँगा भाई मैं जो है वीडियोस अगर मैं लंबी नहीं है मुझे लॉन्ग वीडियो ना अपलोड कर पाया क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा गए क्योंकि मैं शॉर्ट्स अपलोड करती तो मुझे लोगों को लगता है कि मैं वीडियोस नहीं अपलोड करता भाई तो मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो भाई नीचे शॉर्ट्स भी आ जाती है गाइस मैं कुछ मुझे शॉर्ट्स को अपलोड करता रहूँगा जब तक मेरे एग्जाम चलेंगे फाइव या ट्वेंटी सिक्स तक खेलेंगे तो अभी तक तो नहीं स्टार्ट अब मैंने कभी इवेंट नहीं किया अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा मुझे एग्जाम तो बस यही ये मैंने कहा था कैसे आप सब लोग मैं अगर मैं वीडियोस ना अपलोड कर पाऊँगा तो लाइक कर दो चैनल चैनल को लाइक ना करो वीडियो को लाइक कर दो भाई हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब हाँ सब्सक्राइब कर दो भाई और गाइस भाई मैं देखिए मैं क्या किया है क्या भाई सब्सक्राइब कर दिया ऐसे होके मैं वीडियो डालूंगा फिर आप लाइक भी कर दो सब्सक्राइब भी कर दो बेल आइकन भी दबा दो और गाइस बच के यार अगर आप यार वीडियो कर लेते हैं तो अगर आप लोग हमारी अच्छी पसंद है तो उसको लाइक कर दो लाइक कर दो चैनल वीडियो को चैनल क्यों बाबा बोल मत क्यों सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो शेयर करना मत भूलना और कमेंट लाइक में बताना वीडियो कैसी लगी गाइस में दबा दें ताकि हमारे आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले वीडियो हमारे खुद देख पाओ एंड मिलते हैं आप लोग ऐसे ही किसी मज़ेदार और मज़े की वीडियो के अंदर तब तक टाटा बाय बाय बाय